Czas. Czas to pieniądz. Czy zastanawiałeś się nad wagą każdej minuty? Jeżeli ją roztrwonisz, to ani milioner, ani biedak nie kupi sobie tego czasu. Natomiast jeżeli dobrze zainwestujesz czas, no to się rozwijasz. Żyjemy w bardzo szczególnych czasach, ponieważ dzięki mediom społecznościowym i kontaktom ze znajomymi mamy dostęp do niemal każdego człowieka na ziemi. Mogę dotrzeć i do Mela Gibsona i do wójta w mojej gminie. Ale uwaga, tak samo do Ciebie, jak i do mnie może każdy dotrzeć. Zarówno jakiś namolny sprzedawca garnków, ale też wyczekiwany, wymarzony klient. Tylko kompetencja zarządzania dostępem do naszego czasu wydaje się w tej chwili bardzo ważną kompetencją. Trzymajmy się trzech zasad. Po pierwsze, w ciągu minuty przetnijmy tą komunikację, której nie chcemy, która marnuje nasz czas. Po drugie, w ciągu godziny tylko raz sprawdzajmy wiadomości w mediach społecznościowych, niedobrane połączenia, maile. No i po trzecie, w ciągu jednego dnia odpowiadam i odpowiadajmy na te maile, na wiadomości od osób, które są dla nas ważne, kluczowe. Poczuj wagę czasu i inwestuj go w te dzieła, które są dobre.